حل المأساة السورية إلا يقول يا أيها الوحي اقرأ باسم من قتلوا باسم الورود التي في مطلع العبق عندما تخوض الشعوب تحديات كبرى لابد ان تنتج ادبا على قدر هذه التحديات وهذا ما يحاول فعله قائل هذه الابيات يحاول ان يكتب بلسان اهله ويخاف ارتباك يد قد حولت حلما لكن اصابعها تاهت بمفترق هو الذي سار فوق الماء في ثقة يقول إني بغير الماء لا أثق الشاعر محمود الطويل لذات الجوع تأخذنا المنايا لنصلب مرتين على المرايا لذات الجوع تأخذنا المنايا لنصلب مرتين على المرايا لننفى مرتين بدون زاد لنفرح حينما ندعى ضحايا لتأكلنا حكايانا ونسعى نعلم غيرنا جوع الحكايا لنعرى قبل فردوس محال لنلبس ما يزيد من الشظايا لنعلم ان وحيا لم يزرنا قصاص نحن والدنيا خطايا نحاول ان نكون بلا سماء لان الله لم يرضى الهدايا على جوع المخيم قد ولدنا ليشبع اخرون من القضايا كان الغوطتين بلا هواء كان الزرع لم يعرف مضايا لنا جوع لنا غرق طويل وبرد يستريح على الحنايا لنا صوت القذائف صوت ام يكنسه فيعلق بالزوايا لنا صمت المراقب حين نبكي يحاسبنا على سوء النوايا قبيل الموت يغدو الطفل كهلا فيسرق موته منا الوصايا كاني قد ولدت ابي وامي واغرى الموت شيبي في صبايا احاصر مرتين يجوع قبر ولم يرضى ولم ارضى ولم يرضى سوايا سنبقى جائعين سنبقى جائعين فلا تلوموا بقايانا ستجعلكم بقايا السلام عليكم ليلة الأربعاء الحادي والعشرين من آب 2013 أعتقد أن التاريخ محفوظ لدى الكثيرين لن أتحدث عمن قتلوا بالسلاح الكيماوي سأتحدث عمن نجا لن أتحدث عمن قتل بالبراميل المتفجرة سأتحدث عمن نجا لن أتحدث عمن قتل تحت التعذيب سأتحدث عمن نجا حتى الآن لن أتحدث لن أتحدث عمن قتل تحت الحصار جوعا ومرضا وبردا سأتحدث عمن نجا حتى الآن كل الذين نجوا لا يعنيهم اي حل ان لم يبدا بمحاسبه نظام الاسد على كل الجرائم التي ارتكبها ومحاسبه كل من اوغل بدمائنا عندما يشعر الناس ان احدا قد انتصر لاجلهم وان العداله تنصفهم يبنون وطنا حرا عزيزا عادلا ولا يتحولون الى قنابل موقوته لا ندري اين ومتى ستنفجر إن العدالة حق لهذا الشعب وليست مطلبا لأن ثورته ثورة حرية وكرامة وليست ثورة جياع ليست أزمة سياسية ولا حربا طائفية ولا صراعا على مناصب إنها ثورة شعب أبى إلا أن ينتصر في البدء كان الطفل يرسم حلمه فوق الجدار في البدء كان الخوف نارا فرغ الجندي مخزنه بنا فصار صبر الناس نار كنا نغني قرب الحان القذائف وسط ضحكه خائفين وفوق انغام الحصار كان الهواء محملا بالموت لا بالاكسجين نام كل الجائعين ولاعب الموت الصغار كانت غيوم بلادنا مملوءه بالقتل تمطر بين برميل وبرميل ترى وطنا كلغم جاهزا للانفجار في شرفه البيت المدمر جده قالت بلهجتها لطيار سيلقي مهما قصفت دمرت ما بتنخرب هالدار حيطانها عش بعشق والسقف شو خبى حكي وأسرار ملعون بيك يا ولد ما بتنقصف هالدار لا حل للمأساة إلا حين تعتذر الرصاصة من دمي لا حل للمأساة إلا حين تعتذر الرصاصة من دمي سيظل يرعف جرحنا حتى نحاسب كل أنواع الرصاص لا حل للمأساة إلا حين ينتصر الذين بسجنهم دفنوا وكانوا يرسمون الشمس سرا يحلمون بأمهم صلت لفجر سوف يأتي بالخلاص لا حل للمأساة إلا حين يعلم حاكم أن العدالة سوف تنصر طفلة قتلت تحاكمه أمام جميع من قتلوا اشتياقا واختناقا حين يعلم أن جوع الناس يأكله وأن الناس منتصرون حتما لا مناص لا حل للمأساة إلا حين نعلم أن كل دمائنا ليست تجف بلا قصاص شكرا شكرا شكرا شكرا جزيلا للشاعر محمود الطويل